Күз алдыңызға кетіресіз, Шола ТВ-да болған хәл. Так, кім анда екіншісі була? Обан әкелді сәмісіз сіз нәрсе білен мұнда біз видео білен! видео білән кімсің сіз біз обан квн командасы қан біз біздің шоу башқарасы келейді. иде шоу разрушители легенд қызық қызық әйдәңіз қорап кетейік қайырлы күн сіздің білән разрушители легенд сөйлейді көзіңді сабынлағаш ағашым болар Бұл нәрсе? Видео. Ха, видео ма? Әйе. Біздің тағым бар. Ну, айта қыз қорап кетейік. Дерейлер, шолыда ең яқшы көпнік бар. Әйде, біз тек шүреміз. Нормалды, отыра, тоқты әлі. Ақшан бар ма? Йоқ. Әйе, бар ма? Бар. Бір мұнда. Мис, өш анышылы нұрсасың бұа видео видео ма бұл менің әбейімі ашады Әбейіңі ашады ма тоғын бар ма әйе қарап кетейік Сырила, қызлар радиобалқысына айтмыш әкірсаң, сен тезірек қорта аясың, әйдәңіз текшіреміз. Кетігіз мұннан. Жоқ енді біз бейтсізге бос қол білен келмедік. Минем сезгә күчтәнәш бар. О, күштен әш мен яратам. Нәрсесің ул шундый балла, балла. Шәк-шәк! <laughs> Сіздің біттіме? Юк, Жоқ, біздің сыңғы сөзлер бар. Әйтіңіз. безнең иң баштан бер мифны тикшерәсе килә иде. Җиңә алачакмы без финалда? Без бұғышты біздің актер обананың ескі сафтың актері рамиз сулейманов рахмат